Halo! Moi mummo, mä täällä. Hauskaa syntymäpäivää. No hei ja kiitos, kiitos. Miten sinun matkasi on sujunut? Tosi hyvin. On tavannut ihan mahtavia tyyppejä ja nähnyt tosi kiinnostavia juttuja. Sepää hauskaa. Olen miettinyt aika paljon. On alkanut vähän ajatella, että tulevaisuuteen voisi ehkä vaikuttaa. No totta kai voidaan. Niin on aina tehty. Muistan hyvin sen ylpeyden, jolla minun mummoni kertoi ensimmäistä kerrasta, kun hän sai äänestää eduskuntavaaleissa. Se tapahtui vuonna 1906 ja hän oli silloin 35-vuotias. Miksi hän niin vanha oli? Sitä ennen naisilla ei ollut äänioikeutta. Monet ajattelivat, että joudutaan tuhon tielle, jos köyhät ja naiset saavat äänestää. Asia muuttui ensimmäisenä Uudessa Seelannissa ja suomalaiset naiset saivat äänioikeuden kolmantena maailmassa. Se kuulema oli suurelta osin kansalaisliikkeiden ansiota. Oho. Niin. Sen jälkeen maailma on mullistunut, kun päätettiin, että kaikki pääsevät peruskouluun ja saavat terveydenhoitoa, vaikka se maksaa paljon. Nämä nyt ihan tavallisilta tuntuvat asiat olivat silloin valtavan suuria muutoksia. Hmm, no voiko olla sitten niin, että ilmastonmuutos voitaisiin jotenkin vielä torjua? Et kai sinä ole ruvennut siellä matkoillasi uskomaan siihen ilmastonmuutokseen. Amerikassa ministeri sanoi ihan hiljan, että se on hölynpölyä koko juttu. Ei semmoista ole olemassakaan. Ilmasto on aina muuttunut ei sille ihminen voi mitään tehdä. Mummo, tiedätkö sinä mitä ilmastonmuutos edes tarkoittaa? No, se nyt on semmoinen jotain luonnonsuojelijoiden hömpötyksiä. En minä tiedä, mutta ei se meille se asia kuulu. Mutta mitä siinä tapahtuu? Jos et sinä mummo edes tiedä sitä, niin miten voit tietää, pitääkö sille tehdä jotain vai ei? Justiin sanoit, että maailmaa pitää muuttaa. Mummo, nyt kuuntelet, kun minä kerron, mitä ilmastonmuutoksessa tapahtuu.